Hello guys. Hello friend. Guys, please to A to B one me, please. No. The du stinkst fett auf the Schiss. Thank سقطت السبايك في بي هنا يبقى عدو واحد أعيد التلقيم جميل جرت الأمور على خير ما يرام حسناً لننفذ ذات الخطة هذه المرة القيم أعيد التلقيم جاري حزبهم كشف المنطقة تبقت ثلاثون ثانية تبقت عشر ثوان زرعت السبايك آخر لاعب باق are you doing? عدو في B وجدتهم ثلاثة تبقى عدو واحد سقطت ال spike في B هنا لا طب ما يستاك ومش Junge, bist du dumm oder was? نفذت الشحنات جار مسح المنطقة باق تبقت ثلاثون ثانية أداء رائع نحدد الهدف ثم نهجم أتفهمون؟ فيك تشات نلت منهم ضرعت السبايك آخر لاعب باق نافذه الشحنات Final carry by Hallo? Warum carryst du nicht, du dumme Stück Bye. Scheiße? Kriegst du mal einen Jetpack und kannst da nichts verpacken, wir marschieren dich. سقطت السبايك تبقى عدو واحد لاعب باق حان وقت إخضاعهم أحتاج إمدادا أحتاج إمدادا شكراً alles bike wie eh. Alles bike hunne. was very good. تكمن قوتنا في اتحادنا. لا تنسوا ذلك. Thank you so much. نحتاج إمدادا. No. No. شكرا. سبايك في اي تبقى عدو واحد واحد جار حجب الرؤية لاعب باق لن أموت هنا أداء رائع هذا المكان هنا هنا So, Jet, hoffentlich, du Drecksstück. Es ist sowas. ابتعدوا عن طريقي اصمت سقطت السبايك في منطقة المهاجمين رصد عدو في بي ال spike هنا ستبدأ المطاردة ال spike في منطقة تولد المهاجمين حجب الرؤية جوز جوز باي تبقت ثلاثون ثانية معذرة نايس على الأقل سيكون خلفهم فلنشق صفوفهم جاري مسح المنطقة أمامنا رصد عدو في بيئة احذروا هنا سوف أسترد ما يخصني انتم هو so عدو واحد تبحثوا عن ظلالي فهي سوف تخفيكم تبقى عدو واحد سقطت ال spike في B. ال spike في B. انتهى المزاح سأقضي عليك آخر جولة قبل التبديل لا داعي للبخل أنفقوا أموالكم قبل أن تختفي لا تخضعوا لهم هرب مني ستبدأ المطاردة خطط لسبايك في منطقة المهاجمين احذروا سيد هيل مي بليز وات هيل مي بليز هيل او ام سوري دروب هيل مي نو تبقى عدو واحد Thank you for the body shield. Nice, I'm nice. تبجيل الجبهات كابوسهم إلى حقيقة أحتاج إمدادا أهناك من يشتري هذه؟ أهناك من يشتري هذا؟ أنا أنا أنا أنا أنا في الطريق أنا أنا أنا أنا في الطريق أنا في الطريق هنا هنا, هنا. يوم أحتاج إمدادا هل تشمون رائحة خوفهم؟ شكرا ظلال متحركة Ran. Ran. Hit me, please. Ran. No. Sage, heal. Ran. No. تدحرج السبايك لدينا. سقطت السبايك في A. حشرة. نايس رينا. لدينا آخر لاعب باق تبقى عدو واحد سقطت السبايك في اي الأعداء قريبون انتبهوا هنا هنا خذ نفسا عميقا كفى مقاومة كروسي عدو في ايه لو لو لو لو لو سبايك جار المسح المنطقة قصد عدو في اي تبقى عدو واحد نايس يا آخر لاعب باقي go B, أعيد التلقيم.